зачекайте, де я? Всім привіт, мене звати Макс Прайм. Сьогодні я хотів в Skyblock пограти, але вийшло, що мене телепортнуло десь сюди. Не знаю, що робити, я скопав, до речі, 4 блока, а 2 блоки. Ну, це тому що я просто так лагав, вона була. Не знаю, що буде далі, але цікаво дізнатися, як це я виберусь, тому що тут всюди є камінь і тут нема виходу. Але що ми виграємо і ми пройдемо напевно скайблок, якщо він є. От мій скін. До речі, ну як мій скін. О, бачите, що я тут знайшов. Так, це моя тепер барлога. як. Я хотів скайблок пограти, але як я розумів, у мене не буде скайблок. У мене буде просто виживання. Так, давай, давай, я знаю, як тебе промогти. Ось так заклацати. До речі, пишіть в коментарях. Музика. Потрібна ця музика чи не потрібна? Бо ви тут можете бачити, навіть я не писав якісь там куди. А чи тут можна? От перевіримо. Відкриття я навіть не відкривав. Що я натисну геймод, напевно, він не відкриється. Ну, що що вам сказати, напевно, я будиночок. Ну добре, скайблок не пограємо. Напевно, він десь наверху, зверху. Добре. О, бачу, я бачу. Ще один. Ану, не чіпайте овцю. Овечку. Два проти одного. Три проти одного. Так, зачекайте. Так, це вже вже вже вже вже вже вже все. 4, 5, 6. Все, я і не граю, все, я не граю. 5, 6, 10. Так, все, я хочу бра, хочу повернутися. Поверну. Добре, добре, я буду грати. Грати. А де це? Я не розумію, ми що граємо в виживання? Добре, пограємо. Я все знаю. Я навіть проходжу, проходив. Але російською багато. А тепер ну, напевно там крип. А, щось мною щось якось ем, дуже. Важко. Що робимо? Що робимо? Каймо, коли день, бо це нереально. Можна щось покопати, там вже купати і знайти алмази і все перемогти, закінчити гру. Я не знаю як вигравати. Хотів скайблок, але ось так вийшло. Але я зроблю. Я, до речі, можу монтаж робити, але їх тут четверо. Все, все, я не буду робити монтаж. Що? Тут навіть дерево є. Так, або ви, або я. Байдуже. Я не знаю, що. Йоу. Знаєте, це як у майбутньому ти. Це значить це одна дирка. Дира, це інша. Добре, я тут не зможу бігти від ем, фашистів. Добре, це хоча б щось якийсь плюс. Це, до речі, ще бачу, що за, за мною йдуть ці орки. Треба їх перемагати речі, якщо буде е, самотньо, то все, все, все, я я потім скажу, добре. Дуже важко, але бачу, що тут розвілки, щось таке набудували, що навіть я не знав, але я там очутився, я хотів на раніше записати, але бережуся. Так, давай падай вниз, якщо ти будеш це реально. Так, давайте горите. Ви всі давай падай, падай, падай униз, падайте униз. Не треба вам нагору цю. О! Один горить. Так, цей горить. Так, добре, все нарешті. Ми ну, типу, ми, ми, ми програли один раз роздачку, але е, але ну, овечку ми переможемо. Я не взагалі не знаю. Я граю 1.8.9. Це кажуть, лаги нема. Тому користуйте. Я напевно там це в мене тепер буде -м, декор якусь. Ну, да, як виживає після війни. Чи десь там війна. Як ми будемо готувати? Напевно, верстак. Далі ми тепер зробимо дерев'яну тика. Також вона тепер називається дерев'яна кайло. Дерев'яну кайло Тема вже ремонтувати майбутнє. Це напевно буду так Це нове. Це приберемо цю. Ось тут в мене буде нове. Так, до речі, я зголоднів, треба вже попоїсти. Так, тепер мене голод. Тепер я буду дуже економити, бо війна йде. Таке. Це напевно буде креті. Добре, пішли сюди. Ми можемо, до речі, мені ігри пограти. Так, я тут, до речі, бачу, що тут не розкопало. Я тут, мабуть, ще не робив якийсь біткоін, щось таке, але є алмази, железо. Чи як о железо, напевно, чи як там кажеться. Так в мене тепер є кам'яну кайло. Яблуко, дякую. Давайте з'їмо. Давай скрафтимо цю кам'яну кайло. У мене тепер є кам'яно кайло. До речі, що я тут я побачу, що немає субтитрів української мови. Це дуже звичайно погано. Що як це буде розуміти? Мені цікаво, але буду видаляти. О, бачите, скільки тут їх. Це як удача. Це напевно я це збережу. Чайно. Вони надало 8 цих 7 мам заліза роб надлом. Чим я швидше все це зроблю, тим їй буде краще. Давай йдемо. Овечка там, овечка там. Вони їдять щось інше. Треба також мотиху скрафтити. піч зробити. Напевно, ось тут залишу. А що робити? О, вона є просток дуб. Давайте ось тут. Також мене ще є лабіринт. До речі, будемо побачитись з росіянами, якісь тут позалишались. Будемо будувати своє. Бо ми з України, напевно. Напевно, давай звільмо знову. Ну, що тут казати. Це вниз, це вгору. Напевно, ось тут я поставлю. Певно, так зроблю. Давай. Так, а давай ще мені до дай мне домічився. А я загубив. Так, треба напевно ще туди йти. Це так, давай поїмо глину плоть. Давай, давай, поскоріш. Зробимо так, е, почекай, палиці є, кам'яна кайлол є. Це напевно скопаю, бо не хочу тратити зайве. Так, якщо, до речі, скучновато, то можна щось е, згадати, що якщо ви зробите, наприклад, ем, подобайк, то наступного ролику ви побачите, що я щось зміню, що комусь дуже сподобається. Я не знаю, давно я не грав в Майнкрафт. Майнкрафт, але щось тут змінилося. Так, FPS, до речі, у мене тепер 60. Якось так бачите версію. Добре, напевно я поверну. Це вкрадене давай сюди підемо, бо це нормально. Опа, на, бачите, 8. А, давай, давай ще мені. Дай де мені топ-топор. Е, чи як там кажуть. Ну я не готов був, але я буду багато роликів записувати, тому що, напевно, я багато багато тут буваю. Кам'яна сокира точніше кем сокиру. Бачите, скільки їх тут. Так, давай, давай, давай щось копати. Я ж не все ж таки не навряд чи це зробив. Навряд чи. Це навряд чи це щось таке. Тут навіть бункер в мене буде. Це а, моя база, щось таке. Так, давай щось зробити. Бо я зголоднюю. Камінь є, є, так, є, є. Так, давай цю штуку, як називається. Буду мовчати камінам моти. Добре вона так називається. Давай, давай, це насіння пшениці. Зберемо їх дуже багато. Та, напевно, орки чи щось таке, не знаю, надо щось іще один одна база хай буде. Тут вже у нас пісок іде, де вона буде насіння, що робити. А, взагалі мені 8 цих е, залізом. Тепер я зможу попоїсти. <laughs> не, не, не зможу зараз. Вибачайте, друзі. Я дуже буду голодний сьогодні. Давай швидше, чим швидше я це зроблю, тим краще буде ось так палиці скрафтив. Мені тепер ще палиці скрафт, напевно, ось так воно крафтиться. Ці відра. Зроблю одне. Напевно, желізо треба желізну кайлу зробити. Так що що. Желізна кайло в мене є. Тепер треба тепер вона сильна, тепер мені треба а, е, взяти воду і зробити собі тепер. Або далеко ходити, а мені це не подобається все таки. Та і так все я зголоднів, тепер я буду дуже дуже мід, дуже не швидко, а дуже боляче діти. Ну це дуже добре, що тут я знайшов ще ще, ще, ще, ще щось знайшов. Так, тепер треба думати, як це будувати. Безконічний, безконічно щось будувати будемо, напевно, воно будується, напевно, ось так. Перше буде. Не ну, швидше це робити. швидше, ще швидше. Ось так. Залишається тільки трішечки. Діти і клацнути. Тоді вона буде безконечна вода. Це вже дуже-дуже дуже дуже добре. Це скортає нам час. Це вже добре. Добре, хай буде ось так. Можна скрафтити сундук, але потім так давай вже починаємо. Хоча б так, ось потім щось інше. Хоча б якийсь хліб. Бо бувати явно нацист. Е, я челендж тоді собі зроблю. Не вбивай нікого, ну крім крім цих зомбі. Можна зробити залізну злівок е, меч, напевно. Ну, Давай що робити. Напевно, тут де 4. Ну давай, я ж граю тепер на цій версії. Можна, звичайно, щось інше, але взагалі треба хоча б щось жартувати. Добре, тепер я озброєна людина мечом. Залізний меч можна пограти ще ігри і перемогти у десь Ось так. Добре, пішли ще, хочу побільше зробити. Бо потім буде ніч, буду повепешитися, бо буду йти шахту. Треба закупитись, щоб я більше це казав собі собі більше не казав, що треба було йти, тому що бувати мене, але я буду копати, копати, копати. Донизу. Треба ще зробити багато чого. Так швидше. Добре, я потім це збираю. Мені потрібно більше цих ем, дерев. Це головне. І все, і все, і все. Також е, це посадити швиденько, бо якщо я стімніє, мене явно вбиває на кого я буду щось робити цим. Напишіть в коментарях, чи можна бувати. Ну ми їмо, думаю, можна. Але я вегетаріанець, як і не буває. <laughs> Добре, я подумаю ще. Ну якщо дуже багато, не треба думати над цим. Так, ну що, пішли, бо будуть стріляти. Навіщо ви так б'єте мене? Добре, пішли. Взагалі я потім потім там прокупаю. Пішли. Я швидше взяв, бо в мене має вибору. У мене є стак, у мене є щось таке. Байдуже, у мене є навіть вода. У мене я якість, напевно, дуже відна, я все вночі бачу. Мене не потрібні факели, це халтурщиство називається. <laughs> Халтура. Але вибачайте, що я робити ці війні, якось так. Ну, я все бачу, все бачу. Знаєте, це дуже довго, тому напевно я вб'є мене. Давай я якось дерев'яний чи що. А, давай ось кайво. Так, кажу, бачите, скільки я зробив, тому напевно ми закінчимо. До побачення. З вами був Макс Прайм, і я думаю, ви мене бачите. Тому що мене дуже складно тепер зараз, якщо підіймете багато подобайків та коментів, тоді я зроблю ще одну серію або буду щось інше, бо напевно у нас багато майбутнього з вами. Побачимо.